So sekarang transfer. Oh, eh, arrival lah. So sekarang kami arrival nanti ke main terminal. Kita ambil bag. Eh. Tadi Amir kena kawaii Kita pakai Pokemon Kopi <laughs> So sekarang kami dah sampai Kansai Airport so suasana amat sunyi sekali <laughs> macam macam macam tak tak ada berapa jam airport ni <laughs> kami yang last kali so dah settle dah sekarang nak pergi cari kereta api tak? nak pergi nangkal lain okay. setelah galuk-galuk tadi <laughs> dah dapat juga ha? dapat juga cuak so sekarang pukul apa? 10 Sepuluh ni so jadi sebelah lima puluh. eh Sepuluh lima puluh. oh Sepuluh lima puluh. so kami nak pi ke Shin Imam ya lari-lari tadi aku ada kata kuasa mesa ada kata kuasa mesa ah so jomlah dah jumpa nak kalah, let's go tapi apa nak cakap ke uh, nak pergi hotel Shin Imam ya ah Shin Imam ya so sejuk sangat sekarang kami dekat apa mana sini airport punya railway ya. So nak tunggu kereta api pi Shin Imamia. Right. 空港急行南田行きです停車駅は神宮タウン泉佐野貝塚岸和田春木泉大津鴨野坂井天茶屋新南宮です so Asyam kita naik train Jadi, kami berjaya naik train so saya pergi Thank you for taking the Nankai Railway ah. This is the Airport Express Bound for lah. On the way, we will be making research. <laughs> Jump. Bangun, bangun. Okay, dah sampai. Shin tinggal yang punya hotel. Okey tiga Bilik kami type dia Raiku. Apa? Raiku Zen apa? Japan style. style. Ya. So tidur dalam tidak atas lantai. Itu dia toilet dia boleh tahan lah. <laughs> Jauh main tu buka lemari tu. Oh. Boleh tak boleh tak besar besar. besar. Boleh boleh masuk beg lah. Muat lah beg kami ni. Okey jom jom jom. Sekarang dah pukul 12.5 minit pagi. Jom.